Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan saya doakan selalu sehat walafiat, diberi kelancaran rezeki dan kemudahan semua urusan. Amin. Ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan. Kali ini kita akan membahas optimasi hashtag dari Instagram. Jadi sekarang Instagram salah satu sosial media yang diperhitungkan. Setiap tahun, setiap hari, uh, pengguna dari Instagram semakin banyak. Oke, kali ini kita akan membahas tuntas habis bagaimana mengoptimasi dari hashtag dari Instagram agar berpengaruh untuk meningkatkan followers kita, agar menambah followers Instagram kita. Oke, teman-teman, Langsung aja. Ya, apa yang harus kita lakukan? Jadi hashtag dari Instagram itu atau yang tidak asing kita dengar istilahnya tagar atau tanda pagar. Dulu sempat heboh di tahun 2019 uh, eh, di dunia politik ada hashtag ganti presiden itu sampai viral sampai menuju pemilihan presiden. Oke, kita lupakan itu sekarang kita membahas hashtag nah, jadi pengaruhnya hubungannya hashtag dapat membantu orang lain untuk menemukan apa yang diinginkan jadi hashtag itu adalah seperti kolam seperti tempat atau sebuah wadah jadi teman-teman ingin apa nih mau mendapatkan informasi apa nih mau melihat foto seperti apa nih mau lihat video apa nih misalnya contohnya kita pengen kulineran. Kita pengen melihat kuliner apa nih, mencari referensi. Kita tinggal menggunakan hashtag Instagramnya, tinggal ketik kuliner. Tergantung dari lokasi lagi. Misalnya kita mau makan siang, kita pengen, pengen mau makan siang apa, kita mau lihat referensi, kita tinggal lihat hashtag Instagram kuliner. Ya, tinggal tagar kuliner, atau tinggal uh, dihubungkan lokasinya misalnya Pekanbaru hashtag kuliner Pekanbaru di situ kita bisa lihat referensi-referensi makanan-makanan yang diposting oleh pemilik Instagram oke okay. jadi apa yang harus dilakukan apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan followers bagaimana meningkatkan memperbanyak followers jadi selalulah riset risetnya hashtag selalu riset hashtag kita harus selalu meriset jadi hashtag ini tidak ada mutlak dia selalu dinamis berubah terus sesuai dengan keinginan netizen jadi kita harus selalu meriset kita harus memantau hashtag apa yang lagi populer digunakan saat ini hashtag apa yang lagi viral agar kita konten kita postingan kita muncul di hashtag uh, dan kita bisa menggunakan hashtag tersebut dan orang lain bisa melihat postingan kita di hashtag tersebut. Ingat kalau misalnya di, di untuk Instagram bisnis ini ya kita harus menggunakan hashtag bagaimana netizen atau calon pembeli kita bisa melihat postingan di dengan hashtag tersebut. Jadi kita harus selalu meriset meriset hashtag apa yang lagi populer, apa yang digunakan oleh orang lain, apa yang dibutuhkan oleh oleh orang lain, apa yang diinginkan oleh orang lain dari hashtag Instagram tersebut. Oke. Ini ada saran, jangan pernah gunakan hashtag di atas 1 juta post. Kenapa? Logikanya seperti ini, ya, teman-teman. Jadi, kalau misalnya ada satu kolam ya kalau misalnya di kolam itu ada 10 ekor ikan, ya. Kalau misalnya kita salah satu ikan tersebut, pasti masih kelihatan. Oh ya, ada ikan di situ. Yaitu maksudnya postingan kita, post. Tetapi kalau misalnya ada hashtag di atas satu juta, ya udah kebayang satu kolam di dalamnya ada satu juta. Orang mau lihat yang mana? Itu pasti ketimpa ketimpa ketimpa terus kecuali kalau postingan kita engagementnya bagus atau populer banyak yang melihat interaksinya bagus jadi untuk menghindari itu ini cuma saran jangan gunakanlah hashtag di atas 1 juta post ini pada umumnya hashtag-hashtag yang populer secara internasional atau nasional ya contohnya tinggal hashtag apa gitu misalnya Instagram itu udah sangat umum sekali ya mungkin seluruh dunia menggunakan hashtag Instagram yang Instagram doang itu mungkin udah berapa post kalau kita menggunakan hashtag itu ya pasti ketimpa terus ya <clears throat> jadi ya ini pengaruh ke followers kita gimana followers kita mau nambah gimana followers kita mau ningkat kalau postingan kita tidak terlihat di hashtag tersebut oke jadi hashtag ini kita bagi tiga ya jadi caranya jangan memakai hashtag di atas satu juta jadi hashtag kita bagi tiga Hashtag kecil itu kita lihat uh, postingannya berapa nih. Jadi hashtag kecil itu yang termasuk hashtag yang jumlah postingannya 20k, 20.000 sampai 100.000 postingan. Untuk hashtag sedang itu jumlah postingannya 100.000 sampai 500.000 postingan. Untuk hashtag yang besar, kategori besar ya, itu postingannya jumlah postingannya 500.000 post lebih 500 ribu plus 500 ribu postingan jadi saya tidak rekom hashtag yang jumlahnya di atas 1 juta post jadi ya maksimal jumlah postingan itu 500.000 sampai 999.000 postingan yang jelas di bawah 1 juta oke teman-teman sampai sini oke okay ya jadi ini rekomendasi saya saran saya kalau teman-teman mau melakukan postingan, pertama analisa hashtagnya dulu, kedua uh, gunakan hashtag yang populer, yang lagi viral, yang lagi trend saat ini. Yang ketiga ini saya rekomendasikan gunakanlah kombinasi hashtag. Jadi tadi kita bahas, ini sudah kita bagi, hashtag itu mendasar, berdasarkan jumlah postingan. Hashtag kecil 20.000 sampai 100.000, hashtag sedang 100.000 sampai 500.000. Untuk hashtag yang besar itu 500.000 lebih postingan. Jadi kombinasinya 13 hashtag kecil. Nah, jadi artinya 13 hashtag gunakanlah yang kategori jumlah postingannya 20.000 sampai 100.000. Itu jumlah 13. Untuk hashtag yang sedang itu cuman gunakan 5 hashtag ya yaitu 100.000 sampai 500.000 postingan untuk yang besar gunakanlah dua hashtag yang besar yaitu 500.000 postingan lebih sebenarnya kuota untuk satu postingan itu ada 30 hashtag ya jadi teman-teman bisa kombinasikan <clears throat> ini adalah rekomendasi saya jadi ini saya pelajari dari master-master ya suhu-suhu uh, eh, saya izin juga sama suhunya Eh, untuk menyampaikan ini. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk suhunya. Ini rekomendasi aja ya eh, dari suhunya, bukan dari <laughs> saya. Jadi 13 hashtag, 5 yang kecil, 5 hashtag yang sedang, 5 2 hashtag yang besar. Jadi totalnya di sini 20. Tapi teman-teman bisa memaksimalkan sampai 30. Tapi 20 aja udah cukup dengan <clears throat> kombinasi seperti ini. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman sudah paham ya jadi untuk penggunaan hashtag ini, jadi hashtag ini pengaruh juga untuk pencarian postingan kita. Ya. Jadi biasanya orang mencari sesuatu search engine-nya dari hashtag pada umumnya. Jadi bagaimana postingan kita muncul di sana, bagaimana postingan kita bisa dilihat, itu akan berpengaruh juga kalau postingan kita menarik bisa menambah meningkatkan followers bisa menambah followers Instagram, bisa meningkatkan follower Instagram, dan ini berpengaruh secara tidak langsung. Tapi hashtag sangat penting bagi postingan di Instagram. Terutama Instagram yang uh, yang berbisnis ya. misalnya dia jualan pakaian fashion, dia harus menggunakan hashtag fashion. Ya. Misalnya dia kuliner, dia harus menggunakan hashtag kuliner atau tagar kuliner. Oke, okay, Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang UKM, mudah-mudahan jualannya laris. Bagi yang sukses tambah sukses dan yang belum klik subscribe, silakan klik subscribe. Dan bagi teman-teman yang ingin mau dapat pahala, silakan bagikan informasi yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan pahalanya ngalir terus ya, tanpa mengurangi pahala yang membagikan. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih jangan lupa yang belum klik subscribe silahkan klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.